Abonnez-vous si ça vous a plu, et likez, et abonnez-vous là sur le bouton à gauche, à gauche.